Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan. Kembali kita semula dalam Saf React Dan kita akan sambung lagi react Agent Ali Season 3 Episod 12 Kita nak dekat finale dah Lagi satu episod je masuk episod ni Lagi dua lah So tanpa masa, jom Ya, Kim pun pura-pura je pingsan tu yep. So dia buka lah kan Lalu masuk Ya Dia kan dah tanam dekat bilik ni Itu Sorry lah guys Aku memang susah Nak ya. suka dekat Kim Tak kisahlah dia redeem macam mana Yap Dia orang kena cari cara Nak counter main control ni oh. Kita dah Dia orang pun terperangkap Takkanlah, takkanlah Guns tak boleh tumbuh Dia kan kuat Apa yang berlaku ni? Tengok dulu Persembahan sebenar baru nak mula hmm. Ingat saya lakukan semua ni demi Uno Dia dipilih kerana kebenciannya pada mata mudah diperalatkan Ya, kita ingatkan Uno lah ketua Rupanya ketua-ketua Lagi besar dari yang kamu Tantang kau pun dipergunakan juga kamu semua tak sedar pun yang dia hanya sekadar umpan untuk menarik perhatian mata. Tapi Ali susahlah dia dah tak ada Iris kan? Oops. Tapi aku still aku still yakin Baru dia boleh. Nak dia. nak tangkap je kan Isham ni. Tu apa tebusan? Legend semua ni memang tak pandai main bola eh. Ha. Alah korang pun diimprove. Oh. Ah, Rizwan juga selamat. Kau tengok ni the best. Number one agent. Walaupun bekas agent lah. Dan kau dengan orang ke? Tak. Aku cuba cakap tadi. Tak. Sebab kalau lah. Uh. Tak sebab cakap tak kita fokus ni. Tak tembus bai. Macam mana ni? Wah betul dia punya pertahanan. Hmm. Formasi kek lapis. Kek lapis. Okey. <laughs> Ah, sekali dengan karya semualah. Macam-macam formasi. Tiada guna serang begini lagi. Oh, nak bagi dia ni je. Oh, dah aju betul dia ni eh. Ya, bagi tempat dia terbuka kan. Oh, dah luka dah. Boleh tak? Oh, janganlah dia buat arena penuh. Oh, okay. Ha, ni aku risau ni. Nampak dia boleh kawal macam tu je kan? Ni masuk dalam robot ni je ha. Uh. Ya aku suka skill ni ha. Wah headshot Tapi boleh cantum balik ya Sebab dia bug Tak boleh buat apa ha. Dia kalau nak hancurkan kena hancurkan host dia Fokus pada yang tengah. Oh dia molekul tu eh dia getarkan molekul tu supaya lemah Lepas tu tumbuh lah ha. Right dah sampai Kita kena lari dia kena, di sini Kena kawal ni Oh ofis Datuk ada fungsi bilik kebal Baik kita ke sana Oh ya yeah. aku akan dia kena kawal bukan-bukan tu orang lain Ah, kan? Sayang kan comot tak dapat nak bagi tahu eh. Dia kena kurung kat dalam ni Aduh Tak dapat nak beritahu Ali pasal Apa Kim tak guna tu Ah, Okay okay Jom ya, Dia rasa macam ada kucing dia kan Aduh Oh dia tak nak bagi nampak tu Oh no Oh itu kau jadi katana What the heck Ui, ada katana lah dia punya form. Oh oh. Maaf. Tapi comot tak patut masuk campur. Ui, apa ni? Apa semua ni? Kan. tujuan saya datang untuk jumpa kamu berdua. Kalau oh. tak, macam mana lagi saya nak dapatkan kunci? Yelah, lagi dua kunci. Ha. Macam mana dia kena cari cara yang konsisten? Tak boleh. Itu bukan alasan untuk kau belot. Saya hanya menjalankan tugas. Nah, kau pun belot. Awak rasa tertipu. Tak ada, tak ada. Yup. Pantai Dali. Dia orang kena start serang host dia lah. Cinco, dia orang tak boleh fokus on the robot. Tapi style lah dia dekat tanah kan. <laughs> yes Pulse Uh dapat tahan lagi Ali Transmitter microbug ada di belakang dia Oh okey, dia orang dah jumpa Serang saya Belakang dia Bagi buff eh Uh pelik juga kuasa dia ni ya? Lagi diserang lagi dia Maai Dia boleh convert eh Tembus lah Dah, tahu dah nampak dah hampir nak tembus tu. Ha. Dah dah dah terbuka tu. Go. Ah, dapat tak? Okey, balik-balik kat sini. Alamak, senjata dah jatuh. Ha. Ah. ah, kawal, kenapa separuh-separuh ni? Override more. Override? <laughs> Takkan kamu fikir saya Oh my god. Sehebat Oh dia sing dengan ni Mai Aku pun tak terkata sekarang ni Macam terkedu sekejap Memang tak boleh lah macam ni Unless diorang guna iris juga Oh Dia dah kena kawal Direct communication Oh no Dayang Oh tengok tu dia guna balik Euro and style. Oh no bakar Kau oh, tengok tu dia elak Oh no Habis semua habis Tak boleh buat apa ni Perlu melagak kuat lagi Kita sama-sama tahu tua teras takkan kembali sih. Aduh, tragedi yang sama ya, season tu. Dari bebanan ni. Buatlah apa sekalipun. Tolonglah. Kami takkan biarkan kamu dapat mainframe. Ini tak loot kot. Ni oh, orang pun kalah juga. Tak boleh. Override. It's too much. Itulah simpan lagi. Korbankan dia sekali. Rang, kita kena keluar dari sini cepat. Kau ingat kita orang tengah buat apa? Dah ke? Dah ke? Okey. Dah boleh. Cepat buka. Kira apa keluar tapi apa jadi dengan dia Sam? Oh no, habis tangan sebelah kiri dia korak. Boleh guna lagi ah tangan tu aku start boleh guna dah kot. Oh, dia ada healing juga eh. Oh, first time kita tengok dia guna healing. Alright, masing-masing dah pakai balik. Gadget masing-masing. So ini harapan kita. Alright, kita still ada complete team kat sini. Let's go. They are back Tapi itulah kalau teruk eh guys ni Bayangkan tak ada, ada satu scratch je Yang kena dekat ni Apa Singko Apa dia nak buat ni Usaha yang sia-sia Kamu masih perlukan kunci yang terakhir Jangan risau Itu semua sedang diuruskan Tak ada efek pun weh kalah semua. Kau menyesal salah pilih geng kan? Julia. Open gate. Apa kamu buat ni? Ya. Yeah. Kak yang pertama kan. Oh. Macam tu je cara dia. Bukan benda pun key tu kan. Dah terbuka Ah, Dah datang lah tim-tim Dah terbuka lah gate Macam tu je aku ingatkan macam cat ke apa Macam mana ni Aku pun tak sure Aku tak sure guys Aku tak sure yang outro merah Aku tak sure So itulah dia Episod 12 Kekalahan teruk Kekalahan teruk Memang teruk gila Semua kalah Kecuali yang tinggal lah Ejen yang tinggal Sedih Perasaan aku sedih Tapi aku still rasa Ada harapan lagi Kalau korang suka Aku punya reaction ni Jangan lupa korang boleh like Subscribe juga Kita akan jumpa di episod akan datang Assalamualaikum dan Bye-bye